Hey yo, ¿qué pasó mi gente? Somos Compaison de Venezuela, dando hip hop latino, rap de la casa. Un saludo para toda esa gente de Rebel Sounds. En sus cinco años, señores, Compaison desde Venezuela, desde Caracas, un apoyo a la gente de Rebel Sound que se son dos super compilados en el cual nos enorgullece tener el tema todo en la vida real nosotros somos un grupo de salso, hip hop caraqueño, 100% venezolano, que viene dándole duro al hip hop, pero funcionado con salsa. Así que bueno, bueno, gracias por el apoyo. Aquí está Compaisón. Síganos por Twitter, arroba un saludo a toda la gente. Sound de la casa, Compaisón en la casa. De Venezuela. Arepa, Guarapu y Flow. Vamos a regalarle a la gente Rever Sound eh, un temita que dice así. Azúcar. Azúcar. Hondo. Oh, azúcar y un palo de ron, echado en el malecón y los cuero reventando, eh. Yo. Azúcar y un palo de ron, traigo en la vena sazón de ese latino que siente cabilla. Ya tú sabes, Reverse Sound. Vamos para los otros compilados. son de Venezuela, ya tú sabes. feliz, feliz cinco años, feliz cinco años, feliz cinco años.